fa bella quarta mea filia bona discipula a haec est fabula mea filiae bona discipulae mea filia cotidie ad lurum it lurus ei valde placet proba est discipula in ludo magistri filia meam amant mea filia habet etiam multos amicos amicasque. Amica summa eius est amata. Amata scientia et mathematica placent. Meae filiae placent litterae et historia. Inviciem se adiuant pensa domestica perficientes. Diligenter student et bonas notas accipiunt. B haec est eadem fabula, a mea filia narrata. Cotidie ad lurum eo. Ludus mihi valde placet. Sunt discipula proba in ludo. Magistri me amant. Etiam multos amicos amicasque abeo. Amica summa mea est amata. Eis scientia et mathematica placent placent mihi litterae et historia. Nos imicem adiuamus, pensa domestica perficientes. Diligenter studemus, et bonas notas accipimus. Ecce, non nullae questiones, potes conari respondere, aut solum responsa audire. Unum filia cotidie ad lurum it. It ne cotidie filia ad lurum? Sic, cotidie ad lurum it. Tuo, lurus filiae valde placet. Placet ne ei lurus? Sic, lurus ei placet. Tria filia est discipula proba. Es ne discipula improba? Non discipula improba, sed discipula proba est filia. Quattuor. Magistri filiam amant. Amant ne magistri filiam? Sic, magistri filiam amant. Quinque. Amica filia summa, amata vocatur. Vocatur ne amica eius, Julia. Non Julia, sed amata vocatur amica filiae. Sex. Amata scientia et matematica placent. Placent ne ei litterae et historiae non litterae et historia, sed scientia et mathematica ei placent. Septe. Filia et amata bonas notas accipiunt. Accipitne bonas notas filia? Etiam, et filia et amata bonas notas accipiunt.